Albanique, wanti igala felouche. louche, va tral wesla. Gum guyunder, numen tral gue flir, gum zoro doler, ta gokrala. Drotier vas, persan perro italog. Toctan bagum juluster, drokegum tirbasanton, persan et evartush jai. Va anelik anyefoui. Kiava. Va anelik kiava. Vagum jugalustet agrita pedera va inta famawa, kireva tapidusha kiva. Balte, vas persan talolk! bats Batse persen peroi italolk. Berin grewa. Grewa. agni daletto et etikulaf. Allelig, varinalba win Isevawin albapa, dubata erba rete nouer.